Приветствую всех на канале Изи Кухня. В этом видео я вам покажу рецепт белого винного соуса. Прекрасный и нежный соус, который отлично подходит к рыбе или птице. А в следующем видео я вам покажу применение этого соуса к горячему блюду. Итак, берем белый репчатый лук и нарезаем большими кубиками. В целом, размер нарезки лука не имеет никакого значения. Его не будет видно в конечном итоге. Так что режьте как хотите. Используем подсолнечное масло, даем нагреться и добавляем лук. Дальше добавляем белый перец горошком Часто перемешивая, продолжаем жарить, пока лук не выпустит из себя все соки. Исходя из названия видео, вы уже, наверное, догадались, что будем использовать белое вино. Добавляем его и даем выпариться. При выборе сливок для соуса будьте внимательны, чтобы сливки не были сладкими. После того, как выпарится вино, добавляем сливки и варим на мелком огне. часто перемешиваем, чтобы не перегорело. Варим до получения массы густой консистенции. Уже готовый соус пропускаем через дуршлаг. Именно по этой причине размер нарезки лука не имеет никакого значения. При добавлении соли будьте осторожны не пересолить, потому что последний ингредиент нашего соуса уже сам по себе соленый. Я имею в виду именно красную икру. Но есть один важный момент. Икру добавляем перед подачей блюда, в самом конце. Иначе она сварится в соусе и потеряет свой естественный красный цвет. С вами был канал Изи Кухня. В следующем видео мы применим белый винный соус к стейку из лосося так что подпишитесь на мой канал, чтобы вовремя узнать о новых видео. Не забудьте поставить лайки. Всем пока!